Приветствую вас, господин президент. There you go. Hello. Добрый день. Good to see you again. I, uh, unfortunately, last time I, we didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet we do it in person. К сожалению, не пришлось увидеться на, на встрече большой